ao show Gostando ou não comece a jogar Vamos jogar, não queremos que vá Gostando ou não, nunca o mesmo será Vamos jogar, comece! vai sobreviver, sobreviver. Tudo é mentira e nessa noite terminar. Gostando ou não, nunca o mesmo será. Não fuja, só vem jogar sem diversão. É o que eu tenho pra falar. tenho pra falar Preso aqui você está Todo dia Em qualquer direção Sempre uma visão Não quero que me vejam tremer Mas acho que vou morrer Me sinto preso e quebrado Traumatizado Qualquer lugar que olhar, eles querem brigar. Eles não sabem a sua própria verdade, eles não veem nada mais que as simples crianças que são. They don't want you. suja Só vem jogar sem diversão É o que eu tenho pra falar Não fuja Só vem jogar É o que eu tenho pra falar Presa que você está Todo dia Você está presa aqui Gostando ou não é hora de jogar. Vamos jogar.